هلو هلو مساء الورد على اي حد بيشوف هذا التغيير في دقيقتين او اقل بنتكلم كل اسبوع في عاده نبنيها في حياتنا بصوره دوريه علشان خاطر نغير حياتنا بشكل درجه بسيطه من الاكتئاب ولا يمكن تطبيقها على الحالات الخطيره التي قد تقوم بايذاء نفسها او الاخر الشيء اللي عايزين نشتغل عليه الاسبوع ده ان احنا بنعمل تدريبات بدنيه بسيطه كل يوم طبعا ممكن نبتدي من بكره ممكن نبتدي من النهارده ممكن نبتدي من بعد الاسبوع ده على الاقل يكون في يومين تم الالتزام فيهم بان احنا نعمل خمس دقائق بس البدني ده ممكن يكون حركه بسيطه برجلنا واحنا قاعدين واحنا واقفين آه ننزل نمشي حتى لو خمس دقايق التدريب البدني ده هيفيدنا في ان احنا بنعمل آه عاده بدن يعني عاده مفيده بدنيا علشان خاطر تخش في الحاجات اللي احنا بنبنيها آه لتغيير حياتنا الاسبوع الجاي هقوم بمراجعه كل الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها من اول اسبوع اتمنى من الناس تكون ملتزمه وما تنسوش ان الالتزام الخاص بيك انت بس هو اللي هيحقق التغيير مهما انا قعدت اقول مفيش حاجه ممكن تغير حياتك للافضل الا لو انت التزمت 有。